大家好，今天是二零二一年十二月十五日星期三。今天呢，咱们聊一下特斯拉。相信大家都已经听说了，最近伊隆马斯克在大幅的抛售特斯拉的股票。呃，咱们呢今天就聊一聊围绕着特斯拉最近这段时间发生了什么，然后呢，咱们试着帮他算算一个账。最后呢，我们再讨论一下下一步有可能的发展。 这事情呢，是从这个一条呃 Twitter 开始的。呃，事实事情呢，就是在这个特斯拉的股票在差不多十一月四号的时候创出了一个新高，达到了当时的价格差不多是一千两百多块钱。然后呢，紧跟着的那个礼拜六，也就是十一月六号，伊隆马斯克呢就发了一条 Twitter，告诉说呢。 说我准备这个卖掉我百分之十的特斯拉的持股，来应付我这个税务上的这个需要，呃，然后给出了一个投票，让网友呢帮他决定到底是卖呢，呃，是问这个网友到底支持呢还是不支持他这个决定。他说呢，不管这个最后投票的结果如何，他会按照这个投票的结果来操作。但是最后的结果呢是这个。 百分之五十五点一对四呃百分之四十四点九，这个呃微弱多数的这个网友是支持他这个决定的。这个股票的反应呢也没让大家失望，就是这个差不多这个点最高点差不多是四号，然后呢他礼拜六发呃发了这个 Twitter 以后的第一个交交易日开始股票就开始跌。 然后中间呢，呃，结果出来以后，然后他就开始陆续的卖股票了。然后中间有一个一点反弹，然后但是大的基本上是一直在跌。那么截止到这个刚才呢，我看了一下这个股价跌到了九百五十八块五毛一。今天根据媒体替这个伊隆·马斯克算的账哈。 他目前呢，拥有特斯拉的呃股票呢，一共是一亿七千万股。那么如果照他说的，他要卖出百分之十的话，就意味着他最终要卖呃一千七百万股。到目前为止呢，呃，根据这个媒体的统计，他已经卖了一千两百万股，就是还有还剩五百万股要卖。那么他这个卖的方法呢，也挺有意思，就是他都是分批。 呃，每一批的数量呢还都一样，都是九十三万四千零呃九十一股，至少是过去的这个六批，它是用这个就是完全呃相同数量的这股票每一批卖的，那可能最初那几批呃卖的比较多一点。那么如果我们假设按它按照这个这个速度继续卖，一直要达到它一千七百万股。 这个目标的话，那他接下来还有五批九十三万多这个多股的股票要卖。那么他这个情况呢，还稍微有一点呃复杂呢，在哪儿呢？就是他除了在卖股票以外，他实际上还有呃这个这个媒体呢。 说的是还有一千五百万股的这个 option，也就是期权。呃，我们都知道这个呃，在这种上市公司很，就是经常呢会，呃，这种上市公司的老总一方面拿一些现金的薪水，但是相当有限，多数的他们的收入实际上都是这个期权。那么像伊隆马斯克呢，他自己。 在他自己的这个收入里面有相当一部分是他的期权，呃，我们听说的呢，他这个期权的成本，呃，大概是在六块钱一股，所以比起现在这个股价是九百多块钱啊。但是这个，呃，为什么这么低呢？因为他拿的这个期权的时间是比较早的，呃，他绝大多数的这个期权呢是在差不多在一六年到一八年，呃，一直到一九年。 这段时间里头拿的是比较多的，而且那个时候特斯拉是相当的艰难，呃，那会儿呢就是都有点快要倒闭那意思了，所以有那个时候有大有很大量的人在做空这个特斯拉，包括一些机构，所以那个时候很著名的一件事呢就是这个伊隆马斯克曾经还定制过这个特斯拉 short，就是特斯拉裤衩儿。 呃，大家呢现在去网上搜呢，还能去搜，呃，有一个这个圆边的这个绸子绸子的红裤衩儿，很有意思啊。他曾经在网上还专门卖这个，就是用来奚落这个做空他股票的这些，呃，不管是投资者呀，还是这些呃机构的交易员。那么我们再回顾一下他这个。 它这个股票，呃呃，特斯拉这个最艰难的时候，实际上是在一八年那会儿。那个时候呢，因为股价这个跌的比较厉害，他曾经考虑过要把特斯拉私有化。当时他说的私有化的价格呢是四百二十块钱，呃，但是呢，这个四百二十块钱可跟现在大家看这九百多块钱和一千两百多块钱可不一样，因为在这个。 呃，这个四百二十块钱呢，当时是这个特斯拉的交易价格，好像我记得也就当时的价格是在一百多、两百多块钱吧。然后，呃，当然后来了，过去这几年因为特斯拉猛涨，然后中间又拆股了，拆了很多次，所以呢，怎么来比较呢？那么就是说，大概齐，你你要是看这个价格呢？ 在这个一八年以前，基本上那个时候特斯拉价格也就相当于现在的这个拆股很多次以后，这个价格的呃，也就是五十块钱到七十块钱这样一个水平，所以他的这个伊隆马斯克手里的股票多数的成本是这么一个情况，呃，那么这个我是从另外一个网站，应该是 C N B C 吧，它。 暴露出来的这个，呃，伊隆马斯克要要行的这个股权呢，比另外一家说的要多一点我比较，其实我比较相信这个数字。他说是他有，呃，两千两百八十万股的这个期权。所说的期权其实也就是靠了，就是这个看涨期权，它是到明年八月份就过期了。所以呢，这个。 呃，伊隆马斯克呢就面临一个必须要行权的这么一个呃选择吧，因为他如果不行权的话，那么这个到时候八月他就呃就过期了，所以就没法，这相当于呃就就相当于白扔了啊。当然，其实也不是白扔，应该。 呃，我印象里美式期权的话，你好像必须得清权，就是说你你想不要可能都都不行，要么你就直接把它卖出来，那个换成现金。反正不管怎么说吧，对于他来讲，他肯定不会说就让他这个呃过期，然后就就不值钱了嘛。所以他要么呢就是现在他要去做这个行权，要么呢就是明年八月份之前他也要做这个。 但是呢，他目前呢是选择了现在这个时间点来做。当然，我们后呢后面呢会说他为什么做这个决定。呃，以上呢基本上就是他呃，伊隆马斯克卖股票的这个具体的操作。我们接下来呢帮他算一笔账。他呢主要有这个股票一条线，期权一条线，咱们分着给他算。咱们呢先给他算这个股票。 它呢要卖出一千七百万股，那么呢，我们基本上按九百五十块钱来算，也就是说，它卖完这些股票呢，呃，能够拿回来的现现金是一百六十亿。那么这一百六十亿呢，刨去它之前的这个，咱们算估算它的成本大概在五十到七十，我们基本上按它一股能差不多赚九百块。 那么它的资本利得，也就是 capital gain 呢，应该就是一百三十亿左右。那么根据目前美国的这个税收呢，也就是在这个还是旧的税收，不是拜登的这个新税收方法呢，大概它联邦的税要交百分之二十，呃多一点儿，然后再算上省税，可能大概其呢，咱们就给它算百分之三十的税。那么这个它。 股票的这部分，它大概要交四十六个亿的税。咱们呢，接下来再看它期权这部分。期权呢，一共是两千两百八十万股。那么这个新闻上说呢，是它呃说要行权，但是其实说的有点含糊，就是说，因为咱们咱们说这个叫 exercise option 的话呢。 其实应该说有两种办法，它可以行这个权。第一个一呃，第一种办法呢，就是他用这个期权来直接买入股票，呃，以六块钱的这种成本来买入股票，呃，这是一种行权。但是呢，这种行权呢，好像不是那么嗯，我觉得不是那么现实，因为你用六块钱买入的话呢，那你还有这个差不多九百多块钱的利润还在里面。 呃，这个未来你交税的时候是很大一笔，而且就是说，如果他只是想用六块钱去把这些股票买到手的话，他没必要卖这么多的，就是正股，因为你只是用六块钱行权的话，因为报税的话，那么北美是这样，就是说你一般来讲是你在实现你的利润时候才报税，就是说你在买入一个股票的时候。 你是不用报税的，那么只有在你将来卖出的时候，不管是获利还是亏损吧。那如果是获利呢，那你就报一个 capital gain，然后呃计算该交的税。那如果你是亏损的，那么就算一个这个 capital loss，然后你不管你是这个往回推还是往后呃往后记账啊，这都是可以的。所以呢，那根据他这个 twitter 这个意思呢，他就是说他想。 这是跟税务啊，这个就是它用来一种避税的一种目的。那么从他这个角度来这个分析呢，我觉得他不是为了买入股票，而且买入股票也不合理。就是哪儿呢？他一边在卖股票，然后卖一千七百万股，然后又同时又买进两两千两百万股。这个税务上不会这种操作，税务上不会有什么太多的这个。 呃，这个好处的，那我想他的所谓的这个行使股权，呃，这个期权呢，实际上他应该是直接把这个明年八月份到期的这些两千多万股的这个 call 直接把它在市场卖掉，那么他如果卖掉的话呢，因为他这种就属于叫叫 deep money 的 call 了。 因为现在价格是九百多块，然后你六六块钱，那基本上就是像这种，这这已经是 very deep in money 的看涨期权的话，它里面实际上已经没有太多，基本上就没有时间价值了。所以你姑且呢，就就就可以按九百，差不多九百五来算的话，那么它应该在从这个出售这些呃。 这个看涨期权应该能拿到大概两百一十七亿的现金，那么这里面呢，几乎就完全都是资本利得了，因为他这个本身这个期权，呃，也是本来也是作为他收入的这个薪水的一部分发给他的，那么他成本实际上是零，那么咱们姑且算点儿他这个可能有一点儿呃交易上的成本，我们稍微给他刨出一点，那么。 他可能要报的资本利得大概是在两百一十五、两百一十六亿这么一个情况，那么这些呢，我们还是按一样的税率来算，那他要交的税呢就是六十五亿，所以呢，这么算下来呢，他这这个股票和期权的这些交易呢，最终会换回一些现金，现金呢大概加到一块儿呢是大概三百呃七十七个亿。 但同时呢，由于它有这些交易，它又马上会面临一个交税的问题。这个股票呢，会迫使它要交四十六亿的税，然后期权呢大概是六十五亿，呃，这加一块呢，差不多有一百一十多亿吧。那么，呃，我看一下它这个最后呢，这个当它所有的这些，包括它呃，可能未来一段时间继续的这些抛售啊，或者是这个。 不管是抛售股票还是抛它的这个看涨期权，呃，最终的结果呢，它应该是减少了三千九百八十万股，呃，大概也就是四千万股。同时呢，他会就是刨去他要交的税，他大概手里的会多出来两百六十亿的现金。当然了，这个咱们只是大概其的估算。 一方面呢，这个就是咱们只是大概估一下它的成本是多少，具体它的成本是多少，呃，恐怕他连他自己都不知道，只能是他的他的会计最清楚，对不对？呃，另外呢，就是在这个过程中呢，肯定也也有很多很复杂的，不管是它的这个抛售的过程也比较复杂，另外它的税务。 呃，也是相当复杂的。我们只是大概其估一下这个数字，这个数字不可能是准的啊。大概其呢就是这么个数量级，而且呢，包括未来呃会不会像他说的，就是那么准确的他就卖一千七百万股，会不会呃他会卖更多的股票，或者说他的期权不是两千两百八十万股，而是呃比这个多点少点，或者他最终。 他会不会选择他都给卖了，还是说有一部分他还是等到明年，呃八月份之前再做决定？这都有可能。所以呢，我们只是大概去估一下他这个，呃这么个水平吧。有的朋友看到这儿可能会想啊，这个马斯克这折腾什么呢？又买呀，然后又卖呀，然后怎么这个倒腾来倒腾去的？ 那么这个他之所以这么做呢，其实就是跟他 Twitter 里说的，呃，原因呢，基本上就是实际情况，就是什么呢？就是税。呃，他呢，其实他之所以要在这个十一月份，包括相信他十二月份还会继续卖，他之所以这么做呢，其实很简单，跟咱们所有人都一样，都是为了少交税。那么这个少交的税到底能有多少呢？ 那咱们看一下这个，呃，这个税的区别啊。当然呢，这个呢是一个估算的数值。那么，呃，之所以最近啊，大家听到很多的这种富人在卖股票，包括这个特斯拉，包括微软的那个 CEO 吧，还有一些其他大公司的这些高管都在大批的卖这个股票。 一个很重要的原因，其实就是拜登的这个新的税务的规定。那么现在呢，当然大家肯定也听说，说他原来这个他最近通过的这个三万亿啊，然后最后减少到一点五万亿啊，大概其还在谈。那么反正不管是三万亿还是一点五万亿，那么有一件事呢是肯定的，就是拜登要花很多钱。那么这钱从哪来呢？政府是不会挣钱的。那么政府。 的钱的唯一的来源就是税，那么最终的拜登的这么多的一个基建的法案，不管是基建还是其他方面的这种花费吧，最终是必然要变成一个美国的增税。那么在他的不同的这些目前的这个这个 bill 里头呢，呃，都谈到了各种各样的这种加税的情况。现在这个由于还没有最终通过，所以最终的数值呢？ 呃，这还没有一个准确的数值，但是根据目前已经公布的这些信息，那么目前美国的这种呃，对于这种 capital gain，也就是资本利得税呢，呃，综合的这个联邦和省的税，大概其是在一个这个这个图上这蓝条这百分之二十九的这么一个水平。那么这个呢，水平呢，基本上在西方这个 OECD 呢，就是经合组织。 这个国家里头呢，算是一个比较高，但不是最高的这么一个水平，算是比较合理。那么，呃，这个媒体根据公布的这个拜登的这个法案里面的这些呃各处的要加税的这么一个规定，那么给他算出来，那个如果拜登的这个这个法案最终通过的话，那么。 呃，这个资本利得税会涨到百分之四十八点四，那么这个就是算下来以后呢，基本上就是从二十九到差不多四十九，也就是说要多交百分之二十的税。那么根据咱们刚才帮马斯克算的这个数呢，那意味着他要多交多少税呢？他要多交七十三亿的税。所以你就明白，那么作为即使是马斯克哈这个。 这基本上是首付了，那么他也，你直接让他莫名其妙的多交出七十三亿了，他也不干。而且呢，这里面有一个什么问题，就是因为这个法案目前呃已经说是它叫 retrospective，就是说啊它是有追诉权的。呃，因为现在法这个这个增税呢，这个 bill 呢还没有过，但是呢。 等过了以后呢，他会从二零二二年的一月一号开始算，比如说他这个共和党跟民主党了拉锯战，那么可能这年前过的可能性几乎已经没有了，对不对？那么年后接着聊，对吧？大家再扯扯皮，最后也许啊二月份、三月份，甚至可能拖到六月份、七月份都有可能。但是你就算是七月份这个这个这个法案。 才通过，那不代表这个税从七月份开始加，而是从一月一号，也就是差不多半个月以后就开始加。所以呢，这些富人呢也都不傻，他呢，你他现在就算这些这个法案不会这个一一点都不修改就通过，那么但是就像咱们之前分析的，你政府要花这么多钱，这个税是肯定没跑，是一定要升，一定要涨上来的。 那么，他这个税收的这个一直追溯到一月一号，所以就意味着这些富人，他必须要在赶到这个十二月三十号、三十一号之前，把这些他要该处理的这些避税的交易都要做完。所以这也就是为什么伊隆马斯克十一月的呃这个六号发出来的那个呃 Twitter，然后接下来就紧锣密鼓。 呃，一期就是这个一百万一百万的，这一百万股一百万股的就这么卖，而且接下来还会继续卖。那么，相信一直到不知道它会不会到最后一个交易日，但至少是接下来它还会有好多批次的这个股票还会在卖。所以呢，呃，就是这么一个情况。所以呢，这个马斯克呢卖了这么多股票啊，就是在年前。 那么手里头多出来两百多个亿，那么我们接下来可能就感兴趣的是，那他拿着这两百多个亿干什么？他肯定不会存在银行里收存定期收利息，对不对？所以呢，我们，呃，当然你作为马斯克呢，他也不可能说，哎，你看股票挣钱了，我买俩 LV 包吧，那这不可能，对吧？他他他他媳妇儿也不需要这个了，对吧？所以呢，就是。 咱们看一下最近呢，他这个也是媒体也比较密集的采访他。我们想有一些这个线索，也许可以猜测一下他下一步会怎么做，怎么来处理他这两百多个亿的这个现金。那么他，你看他前呃昨天昨天发了一个 Twitter，就说这个 SpaceX is 要开始这个要收集。 呃，怎么说？大气层的这个二氧化碳，然后把它变成这个，呃，这个火箭的燃料。所以呢，它又开始一个非常这个，嗯，就是至少目前来看，这是一个很大胆的一个想法。很多人可能想都没想到，嗯，有些人想到呢，可能也觉得这事儿怎么怎么能干成呢？ 但是这个马斯克呢，就是马斯克，是吧？所以他呢，你看他现在的这个，呃，前些年呢，他是一直是忙活这个特斯拉的，觉得你看他 Twitter 上多数都是关于特斯拉，对吧？然后偶尔的会推一点 Space X，然后呢，有的时候会推一点这个 Solar City，但是 Solar City 他后来把并过来以后，就也就不用说了，就是跟特特斯拉是一回事儿了。 那么另外一个，我们看到这个最近他礼拜一吧，然后媒体采访他，呃，又又问到他关于 Space X 的这个情况，他这个反应呢很有意思啊，在过去他这个大家都知道 Space X 主要是做这个商业的这个火箭发射了，然后最终的目标呢是要去把人送到这个火星上，然后建立这么一个有点类似于殖民地的那么一个。 那么一个愿景吧，然后但是礼拜一问到他这个 Space X 的时候呢，他这次的说法呢，比第一呢比之前说的都更明确，另外呢这个时间点也更更更准确，也而且也提前了。他他礼拜一说的是什么呢？他说他觉得二零二三年他要第一步要做到什么呢？环绕月球飞行。 那么这是二零三年吧，呃，二三年吧。那也就是说，你往多了算，也就两年了因为马上咱就二零二二年一月了，所以一年到两年之内，它就要完成那个环环绕这个月球的飞行。然后呢，差不多三年之内，它要这个登月。那么这是一个这个有关。 这个月球，呃，月球探险的这么一个时间表。那么说到当说到这个去火星的话呢，他是希望五年之内。所以大家可以看到这个，你看啊，差不多从这个过了新年以后，那么他要两年之内要达到一个月，呃，环绕月球的一个目标，然后再多一年，他要完成那个登月。 然后再往后两年，他要这个就要完成这个登上火星，所以这个两年三年，这个从航天这个角度讲，可不是就是说你不是造辆车啊，或者造个什么东西，说你说干就能干的。那么这个意味着什么呢？你可以看出来，它它的能感觉出来，它的重心，它的这个焦点已经从。 特斯拉稍微的在往这个 Space Space X 在转，你看它越来越，它它当当你提出来这么一个这个非常激进的时间表的时候，那么作为他是最明白的啊，那么这背后要投入多少的这个时间、精力，还有资金，对不对？所以。 你有这么一个激进的时间表，就意味着你在短期之内要投入大量的资金，否则的话你不可能的。而且咱们再回想前大概两三个星期之前吧，我记得马斯克还发过一个什么 Twitter 说要要什么，就是他 Space X 可能是呃遇到一些比较严重的一些挑战吧，他好像说到什么。 呃，需要在什么时候解决这个哦？这个发动机的问题，就是它新的那个叫龙飞船吧，还是叫那个发动机研发上遇到了一些挑战吧？所以你也能感觉出来，它是似乎是在往 s p a c e X 这个重心上在转。那么相应呢，我想一个可能的，那么它现在卖到特斯拉的股票，呃，手里有了这两百多亿，我想一个很可能的。 方向，那么就是他会把更多的资金放在 Space X 上，然后集中在这几年，呃，把这个登月啊，然后这个和登火星的这个实现。那么当然呢，另外一个可能性呢，就是如当然可能他也不可他也不一定要把所有的这个钱都要投到 Space X，对不对？那么另外一个可能性是什么呢？ 呃，我觉得呢，就是他明年呢，也不排除他明年再把特斯拉的股票买回来，因为他毕竟来讲，他这一次的操作主主要是为了税务的问题，呃，就像他这个这么长时间以来，他自己对自己的公司一直是非常有信心的，所以他再把这个七十多七十多个亿的这个税收。 这个税要交的税省下来以后，也不排除，啊，由于他，你看他卖了差不多四千万股，然后我相信还有随着他的，不管是个人投资者还是机构投资者，或者是其他的大股东，也可能也在，呃，这个时间内也在做这件事情，也在，因为他们也有税务的问题，对不对？所以，那么正常的话呢，那么。 从现在一直到新年，我想这个特斯拉，你要想涨是几乎我认为是不太可能的了哈。那么，那么这么逐渐的降低的话，呃，大概率的时间，那么到明年初，那么这个价格呢会比现在也许再低一点。那么如果那个时候他在呃马斯克呢再把一部分的呃这个变现的这个资金。 再回过来再买特斯拉，我想也不是一个很大的一个意外吧。好，那今天呢，咱们就特斯拉的这个话题呢，就聊到这儿，谢谢大家。